ओम नमः शिवाय दुर्लभ सामग्री को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन के ऊपर यहाँ क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले दुर्लभ सामग्री के असली ग्रुप में शामिल होने के लिए हमें 9896153833 पर अपना नाम और अपनी फ़ोटो भेजें साथ ही नकल से सावधान रहें दुर्लभ सामग्री के नाम से बहुत सारे चैनल और बहुत सारे ग्रुप खोल दिए गए हैं जैसे कि दुर्लभ उपाय इत्यादि तो उन सब फर्जी ग्रुपों से आप अपने आप को सुरक्षित रखिए और केवल असली दुर्लभ सामग्री के ग्रुप में शामिल हो आप सभी को मैं एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूँ यदि आपको कोई भी रिप्लाई में बोले कि ये गुरुजी का नंबर है आप इस पर कॉल लगा लीजिए या फिर आपको बोले कि बेटा हम आपका काम कर देंगे इस नंबर पे कॉल लगाइए तो ऐसे लोगों से भी संपर्क मत कीजिएगा जैसा कि आप देख रहे हैं यदि किसी ने आपको ऐसे कमेंट में रिप्लाई में ये लिखकर बोला है कि बेटा आपका काम यहाँ बनेगा यहाँ कॉल कीजिए या किसी भी तरह से उन्होंने कहा है कि हमारे पास आपका काम बनेगा या उन्होंने कहा मैं किसी भी गुरु के पास गया मेरा काम नहीं बना और मैं फला गुरु के पास गया और मेरा काम बन गया तो ऐसे लोगों से अपना रास्ता रखिए दूरी बना के रखिएगा और जैसा कि आप देख रहे हैं यदि ऐसे आपको मैसेजेस आ रहे हैं तो समझदार बनिए इनको इग्नोर करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए ओम नमः शिवाय ओम श्री परमात्मा ने नम आप सभी का स्वागत है दुर्लभ सामग्री की एक ऐसी वीडियो में जो आज तक हमारे चैनल पर पोस्ट नहीं हुई या आपने कभी देखी नहीं होगी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं कैसे अपनी इच्छाओं को पा सकते हैं जो पहले के मनुष्य थे जो पहले के लोग होते थे उनके पास हमसे भी ज़्यादा अद्भुत ज्ञान था कहा जाता है कि वो तारों से बातें करते थे और उनके जो पूर्वज थे वो तारों से ही आए थे और कुछ ऐसा ही ज्ञान लेकर मैं आज आया हूँ आपके सामने आपके पास और ये ज्ञान सर्वोपरि है जिसे कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर ये वो ज्ञान है आपके साथ जो भी होता है आपकी ज़िंदगी में वो आपके थॉट्स की वजह से होता है आपकी सोच की वजह से होता है कुछ अच्छा होता है तो भी आपके विचारों की वजह से होता है और यदि कुछ बुरा होता है तो वो भी आपके विचारों की वजह से ही होता है किसी ने मुझसे पूछा था कि कोई ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें बताया जाए कि बीमारी से कैसे जीत हासिल की जाए कैसे बीमारी को अपने शरीर से दूर किया जाए तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपको कोई दवाई लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप सही तरीके से मेडिटेशन करते हैं या ध्यान लगाते हैं आज के समय में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ध्यान लगाना नहीं जानते जिनको नहीं पता कि सही मायने में ध्यान लगाना किसे कहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण अंदर जगी रहती है कि कभी ना कभी मैं भी पूरा ध्यान लगा पाऊंगा या मैं उस परम पिता परमेश्वर से कनेक्शन बना पाऊंगा आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देंगी कुछ ध्वनिया कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी बदल के रख देती हैं यदि आप ध्यान दें तो आप किसी मंत्र को एक बार नहीं बार बार जपते हैं और उसकी कुल एक अवधि होती है एक समय होता है जब आप उस समय पे जाप करते हैं उस मंत्र को तो वहाँ पर वाइब्रेशन क्रिएट होने लगती है ये मैंने अपने पहले की वीडियो में भी आपको बताया है इसी प्रकार से आप कोई भी मंत्र ले लीजिए उसको बारंबार आपको जाप करना है यदि आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कोई भी बीमारी ना हो कोई भी रोग ना सताए आपको तो इसके सबसे सरल और रामबाण उपाय आपको बताता हूं आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको गायत्री मंत्र को रोजाना सुनना है सुबह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सूरज निकलने के बाद सुने या सूरज उगने से पहले प्रत्येक दिन आपको गायत्री मंत्र सुनना है एक ही समय पे और यदि सुबह सुनते हैं तो वो हमेशा की तरह अच्छा ही रहता है लेकिन आप किसी भी समय पर सुन सकते हैं अपने समय के अनुसार और जब गायत्री मंत्र सुने तो हेडफोन लगे होने चाहिए आपके सर में और एकांत होकर सुनिए मात्र सुनने भर से आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ने लग जाएगा क्योंकि गायत्री मंत्र के अंदर जो उच्चारण होता है और उसके द्वारा जो ध्वनि पैदा होती है वो बहुत चमत्कारी ध्वनि है पूरे दिन में एक बार ध्वनि में स्नान जरूर करिए 24 घंटे के अंदर अंदर कोई भी आप मंत्र उच्चारण जरूर सुने या फिर ओम की ध्वनि जरूर सुने यदि कोई व्यक्ति बीमार है बार बार बीमार पड़ जाता है ठीक नहीं रहता आप डॉक्टर्स को दिखा के परेशान हो गए हैं आपको उसका हल नहीं मिल रहा कि क्यों ठीक नहीं हो पा रहा तो ऐसी स्थिति में किसी स्पीकर में या कहीं पर ओम की धुन चला दें और उसके पास में पानी का गिलास रख दें खाली ना हो पानी भरा हुआ हो उसमें और कम से कम एक घंटे तक ओम की ध्वनि बजने दें और उसके बाद वो पानी उस मरीज को पिला दें मात्र दस दिन के अंदर अंदर उसकी हालत में सुधार आने लगेगा और ये इतना चमत्कारी ढंग से होगा कि आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा आप अपनी ज़िंदगी को किसी भी तरह किसी भी मुकाम पर ले जा सकते हैं अगर आप अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखते हैं तो मनुष्य का स्वभाव है कि वह जब अकेला होता है तो निराश हो जाता है अपने पास्ट के बारे में सोचता है बीते हुए समय के बारे में सोचता है और अपनी गलतियों को लेकर मुरझा जाता है ये ठीक उसी तरह है जिस तरह पानी को आप कहीं से भी डालेंगे वो नीचे ही जाएगा इसीलिए आपको अपनी खुशी जो है वो गायब नहीं करनी परमेश्वर ने हमें ये वरदान दिया है कि केवल मनुष्य ही है जो मुस्कुरा सकता है कोई भी पशु जानवर इत्यादि नहीं मुस्कुरा सकते यह वरदान सिर्फ मनुष्य मात्र को है और वही मनुष्य जब उदास रहने लगता है तो एनर्जी नेगेटिव होने लगती है जिस प्रकार से एनर्जी जब पॉजिटिव होती है तो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है बहुत अच्छे आपको लाभ प्रदान करती है उसी तरह से जब वो नकारात्मक ऊर्जा बनती है तो आपको नुकसान भी उतने पहुंचाती है जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए आपके सोचने भर से चीज़ें बदलने लग जाती हैं अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उस चीज़ को बार बार सोचिएगा लेकिन एक जगह पर बैठ के सोचिए आप करके देखिएगा आपको बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा एक फिल्म है द सीक्रेट अगर आपने देखी हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा और उसके अलावा भी बहुत ऐसे रहस्य हैं जो इस ब्रह्मांड में हैं जिसे हम नहीं जानते लेकिन मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी आप तक वो सारे गूढ़ रहस्य लेकर आऊं और आपको बताऊं ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जो सबसे जल्दी काम करते हैं आपने नाम सुना होगा बीज मंत्र का बीज मंत्र वो होते हैं जिनकी ध्वनि में ऐसी प्रकंपन होती है कि उसको अगर यहाँ पर जाप करेंगे तो वहाँ पर असर होता है बशर्ते इसके जो तरीके हैं वो सही होने चाहिए हम मंत्र तो जाप करते हैं लेकिन उसका तरीके भूल जाते हैं ये ठीक उसी प्रकार है जैसे मोबाइल तो ले लिया लेकिन सिम कार्ड डालना भूल गए जब तक मंत्र सिद्ध नहीं होगा मंत्र काम नहीं करता और एक साधारण से मंत्र को सिद्ध होने में सवा लाख बार जाप की आवश्यकता पड़ती है जब इतनी मात्रा में जाप होता है तो वहाँ प्रकम्पन पैदा होती है ऊर्जा पैदा होती है और उस ऊर्जा को आप ही संचालित करते हैं और वो आपके निर्देश अनुसार कार्य करती है और आपका काम हो जाता है अगर आप मंत्र जाप नहीं करना चाहते तो सवा लाख बार अपनी इच्छा को बोलिए आपकी इच्छा भी पूरी होने लगेगी सारा खेल ध्वनि का है सारा खेल वाइब्रेशन का है जो व्यक्ति ये समझ जाता है वो संसार में कभी पिछड़ा नहीं रहता जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए और खुश रहिए और समय समय पे हमारी वीडियो ज़रूर देखिए और अपने आप से ये वादा करिए कि जब भी आप अकेले होंगे या किसी के साथ होंगे आप निराश नहीं होंगे आप उस परमेश्वर को याद करेंगे और जब आप उसे याद करेंगे तो वो भी आपको याद करेगा ये जिंदगी बहुत छोटी है कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता किसने किसका ले लिया किसने किसका खा लिया इन सब पछड़ों में अगर आप पढ़ेंगे तो यहीं रह जाएंगे परमेश्वर की याद में दो घड़ी बैठिए और उसके बाद देखिए आपकी ज़िंदगी में कितना परिवर्तन आता है और अंत में इतना ही कहूँगा कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करिए और अपनी सोशल मीडिया पर शेयर करें और परमेश्वर को याद करना सदा याद रखिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी इच्छा को बार बार बार बार मन में याद करिए और आपकी इच्छा पूरी होने लग जाएगी यदि आप उसको लिख कर करते हैं तो वो दुगनी तेज़ी से हो जाती है और अगर अपनी इच्छा को आप पानी की बोतल के ऊपर लिख देते हैं या उसकी तस्वीर चिपका देते हैं तो वह 90 दिन के भीतर यानी कि 90 डेज में आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी आप करके देखिएगा तभी पता चलेगा क्योंकि जब तक नहीं करते तब तक ये सब भ्रम लगता है और जब इच्छा पूरी हो जाती है तब ये वास्तविकता लगती है और अंत में इतना ही कहूँगा कि परमेश्वर को छोड़ के कहीं और दिल लगाया तो अंत में पछताना ही पड़ेगा ओम नमः शिवाय